Abdullah Şaiq Məktub yetişmədi. İxtisarla. Qışın dondurucu bir günü idi. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. Göylər yaslı adamlar kimi qara çarşaba bürünmüş, dağlar, çöllər ağ kəfənlə örtülmüşdü. Qurban Şeytan Bazar ağzında məktub yazan həmşərisi Molla Fərzəlinin yanında oturmuşdu. Soyuqdan əlləri və üzü bozarmışdı bir əli ilə yırtıq paltarının açıq yaxasını tutaraq, Molla, mənə bir məktub yaz. Bilirsən ki, hər il sənə nə qədər xeyir verirəm. Vətəndən gəldiyim bir il olmaz, artıq sənə 5 məktub yazdırmışam, dedi. Molla Fərzəli soyuqdan donmuş əllərini ovuşdurdu. Əsnəyə-əsnəyə bir kağız parçasını dizi üstünə alaraq, Həmşəri, nə yazılacaq, dedi. Qurban Molla Fərzəliyə biraz da yaxınlaşdı. Gizli bir söz söyləyirmiş kimi dedi. Molla, əvvəlcə məndən uşaqların anasına salam yaz. Yaz ki, ana xanımın, məmişin gözlərindən mənim əvəzimdən öpsün. Onlardan göz qulaq olsun. Sonra yaz ki, mən də şükür Allaha sağ və salamatam. Qulamrıza ilə sizə 15 manat göndərdim. Bayram qabağı yenə göndərəcəm. Uşaqlar korluq çəkməsinlər. Özüm də yazın axır ayında gələcəm. Molla Fərzəli qələmi mürəkkəbə batırıb yazmağa başladı. Qurban dedi. Molla əmi, yaman adamın quyusunda işləyirəm. Quyu indi 30 sajiyendən aşağı inib. Nə qədər yalvarırıq ki, ayağa, haqqımızı biraz artır. Çünki aşağıya girmək çox çətindir. Neftin, qazın iyindən nəfəsimiz tutulur. Zalım oğlu razı olmur ki, olmur. Əvvəlki şərtimizlə qazacaqsınız, yoxsa haqqınızı vermərəm, deyir. Molla, burada pul qazanmaq çox çətindir. Molla Fərzəli məktubu yazıb bitirdikdən sonra büküb zərfə qoydu və üzünü qurbana tutub, həmşəri, zərfin üzü kimin adına olacaq, deyə soruşdu. Qurban əli ilə boynunu ovuşdura-ovuşdura, hə, molla yaz ki, Qurbanın uşaqlarının anasına yetişəcək. Qurban əli ilə qoynundakı məktubu bərk-bərk tutaraq yeriyirdi. O, indi həmşərisi Qulam Rızanın mənzilinə gedib, həm məktubu ona vermək, həm də dil cavabı bir-iki söz sifariş etmək istəyirdi. O, ayaqları altında xışıldayan qarın üzərinə birdən-birə üzü quyulu düşdü ölgün və üzgün halda başını qaldırdı. Qabağında izdihamı yarıb keçən faytonları, isti paltarlı, şən sifətli insanları qəzəbli nəzərlərlə süzdü. İxtiyarsız olaraq solğun dodaqlarından bütün əzab və qəmlərinə tərcüman olan bir of uçdu. Özünü doğruldaraq düşdüyü yerdən qalxdı. Tez əlini qoyununa soxdu və məktubu yanıq ürəyi üzərinə sıxaraq yeridi. Bir az sonra Qulamrızanın mənzilinə yetişdi. Qapı bağlı idi. Qəmgin və fikirli halda geri döndü və yolda həmşərisi Səftəri gördü. Ona yaxınlaşaraq əhval soruşdu. Məlum oldu ki, Qulamrıza şəhərə getmişdi. Qurban Səftərə söylədi. Qulamrıza qaydanda mənim gəldiyimi ona de. Tapşır ki, məni görməmiş getməsin amanatım da, dil cavabı sifarişim də var. Bunu deyib, qurban mənzilinə qayıtdı. Namərdlər, alçaqlar, nə qədər ki quyu dərinləşməmişdi, mən baş edeyim onlar quyruq. Hər tərəfə dönsəm, onlar da o səmtə sürünürdülər. İndi ki quyu dərinləşib, mənə baş olmaq istəyirlər. Quyu dərinləşib, ölüm ayağı var deyə hər gün təzə şərt qoyurlar. Tanrıverdi və Səfər çəkdikləri torpağı boşaldıb, yenidən dolu quyuya buraxdıqdan sonra Tanrıverdi. Ayağa, dedi. Bilirsən ki, quyunun indi çətin vaxtıdır. Əjdaha kimi ağzını açıb qurban istəyir. Səfər Tanrıverdinin sözünü kəsdi. Bax, bu yerlərin hər güşəsinə ayaq bassan, hər ovuc torpağına qazma vursan, işçi sümüyü görərsən, işçi fəryadı eşidərsən. Hacıqulu ayaqlarını yerə çırparaq bağıra-bağıra "Canınız çıxsın!" dedi. "Pul qazanmaq asandır. Siz canınızdan keçirsiniz, biz də ətək-ətək pulumuzdan." Tanrıverdi həyəcanla qışqırdı. "Səfər, səfər! Qurban ipi tərpədir!" Səfər və Tanrıverdi tez quyunun ağzına qaçıb başlarını aşağı dikərək baxarkən Quyunun içində partlayan qazın gürultusundan diksinib çəkildilər. Hər ikisi həyəcanlı bir səslə Allah özü bağışlasın. Qurban da belə getdi, dedilər. Hacıqulu bir şey eşitmirmiş kimi qorxa-qorxa quyunun ağzına gəldi və diqqətlə baxdı. Birdən-birə dodaqlarında bir təbəssüm olduğu halda uca səslə "Çeşmənin başı açılmışdı" yavaş-yavaş neft qaynayır, dedi. Səfərlə Tanrıverdi qurbanın paltarını yığışdırıb götürərkən arasından yerə bir məktub düşdü. Məktubun üzərində bu məktub qurbanın uşaqlarının anasına yetişəcəyi cümləsi yazılmışdı. Səfərlə Tanrıverdi bir müddət məktubu acı nəzərlərlə süzərək, yazıq qurban, məktub yetişmədi deyə sızıldadılar.